pongo medio loco con una aquí en la cabeza yo me pongo medio loco, loco, loco, yo me pongo medio loco, loco, loco, yo me pongo medio loco con una aquí en la cabeza yo me pongo medio loco con una aquí en la cabeza yo me pongo medio loco con una aquí en la cabeza con una aquí en la cabeza quiero dar la payola primero, que es lo que la gente de Mella 1, la calle de Luisito, eh, No Bulto, ya tú sabes, controlando el pedazo. La gente figura pública y gracias a Gabino por el apoyo. Vamos a hacerlo de una vez, suelta la segunda. Vamos a hacerlo de una vez, que es lo que. Arranca ya, por Dios, arranca. Vamos, chapaquito que va, vamos a hacerlo de una vez, que es lo que. mano que está ahí, mi madre, que es lo que apoyando la gente de Mella Media1 del pedazo, que es lo que. Saluda, amiga. Yeah. vecina, para que se quille la vecina, que se quille la vecina, que se quille la vecina, para que se quille la vecina, que se quille la vecina, que la vecina, que se la vecina, que la vecina, que se la vecina, la gente figura pública. Le gustó el menor, que lo que la bulla para el menor. una casa. Oye, que lo que sube figura pública, que estamos terminando ya. Una cierra todo, que lo que soy figura pública, venga, vamos a hacer una vena bien. También a la gente que está, sube la figura pública, vamos a verla ¿Dónde están las mujeres? Figura, sube, es lo que. Las mujeres que no tienen marido. ¡Marido! El pueblo, todos nosotros, acá que se ve el pueblo que A ver si Andrés te lo Estos chicos manguera no me pongan espera por mi patito romos, yo rompo a guerrera.

hago con destreza, seguimos que en la mesa. la manguera, mami, pega la manguera, Pega la manguera, mami, pega noche la manguera, mami, pega la manguera, la manguera, mami, cada esto está otro nivel musical. Ya sabes, la música con otro planeta. Mami, esto no te la

La vaina. Eso está nítido. Newton, laboratorio químico, echándole químico al instrumental. Mano derecha, Suicide, Anthony el mafioso, la leyenda de la vela. Mi gente, Dios me bendiga. La pasión buena, feliz Navidad para todo el mundo. lo que? me quité no mucho.